Тогда тебе типа, цена больше потерь Все нули погибают на сцене один прогуляюсь без тени Сливай ленту, на шее Как дома, назад в черный каскад взгляд, стоит на